اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شق الاحلام باستديو آه، تي دي اي اينما كنتم على اي منصه على اليوتيوب او غير آه، منصات بهذا الفيديو بنحكي عن مشروع اسمه بيالي باشا في تقسيم تقسيم في اسطنبول في القسم الاوروبي يعني في مركز مركز اسطنبول هذا المشروع كثير منكم كان عم يستناه حتى يطلع ويصير آه، على اليوتيوب ونحكي عنه فهيدا المقابله وتحت الفيديو تبع المقابله رح تلاقوا تفاصيل آه، الفيديو تبع المشروع آه، الاسعار تبع المشروع كل شيء له علاقه بالمشروع بتلاقوه ان شاء الله تحت المقابله بالوصف واذا في عندكم اي استفسارات كمان ارقامنا موجوده اسفل الفيديو بهيدا المقابله ان شاء الله بدنا نتعرف على السيد مراد مدير مبيعات المشروع ونحكي في تفاصيل جديده عن المشروع ممكن تكون ما ذكرناها في الفيديوهات المتعلقه بهذا المشروع فمنبلش ان شاء الله بعد المقدمه Murat Bey hoş geldiniz. Ee, teşekkür ederim bizi ziyaret gelmek için. Ee, şimdi bu proje hakkında e, herkes Taksim biliyor. Ee, ama Bolat İnşaat yani biz önceden bir e, video e, anlatmaya yaptık. Bir Bolat İnşaat Basın Express içinde bir proje var. Şimdi bu ikinci proje bizim YouTube kanal içinde. Ee, Polat İnşaat e, bizim takipçileri ne anlatma? E, ee, Polat e, Türkiye'nin önüne gelen gruplarından bir tanesi öncelikle. Tek yaptığı iş inşaat değil ama inşaatta 1960'lı yıllardan bugüne 20 binin üzerinde bağımsız bölüm yapmış ve teslim etmiş e, firmalardan bir tane e, bir firma. Bunun yanında inşaat dışında inşaat malzemesi Ege Seremi hepimiz biliriz. Aha, evet, Ege, Ege Seramik, bizim markamızdır. Bu o, zaten çok meşhur. Dünyanın çok en büyük markalarından sadece Türkiye'nin değil yani e, bilinen markalarından bir tanesidir. Bunun yanında enerji e, e, yenilenebilir enerji anlamında da önde gelen firmalardan bir tanesiyiz. Sadece Türkiye değil Türkiye dışında da şu anda Macaristan'da devam eden bir projemiz var. İnşaatı tamamlanmak üzere oranında. Orada da yine benzer e, geliştirici olarak hem geliştirici hem inşaatı yapan olarak projelerimiz var. Aynı zamanda yine Avrupa'da, Macaristan'da e, yenilenebilir enerji anlamında yaptığımız yatırımlar var. Orada büyük enerji plantları yapıyoruz. E, dolayısıyla çok yönlü olarak e, sektörde, birçok farklı sektörde bulunan Türkiye'nin önüne gelen gruplarından bir tanesi Polat. Hmm, maşallah. Tamam. Ee, proje hakkında yani e, insanlar bazen diyorlar e, ben neden Taksim'de alacağım? Taksim e, orada sadece ben gidiyorum, geziyorum. Sonra eve dönüyorum. Neden ben Taksim e, içinde yaşayacağım? Orada compound yok. Böyle bir her zaman kalabalık. Böyle şeyler bazen sevmiyorlar. Siz, sizin proje neden cazip olur bizim e, takipçilerine? Şimdi Piyale Paşa projesi Beyoğlu bölgesinde Beyoğlu yani Taksim'in de bağlı olduğu yerin ismi. Şimdi Taksim hepimizin bildiği gibi İstanbul'un merkezi. Yani hepimiz e, Türkler içinde olsun, yabancı gelen turistler içinde olsun böyle bilinen bir yer. Yani ben şöyle söylüyorum, Beyoğlu yani o bölge 2000 yıldır İstanbul. Hani yeni yerleşen bir yer değil. Dolayısıyla biz gayrimenkul yatırımı yaparken 3 şeye dikkat ederiz. Lokasyon, lokasyon, lokasyon. <laughs> evet. 3 tane önemli şey var. Doğru. Dolayısıyla lokasyon ana unsur. Ee, Beyoğlu bölgesi ve Piyale Paşa'nın bulunduğu Taksim bölgesi diyeyim, şöyle bir avantajı var. Bir, şehrin gö göbeğinde olduğunuz için hem turistik bölgelere hem downtown diye alınan her yerde işte e, iş alanlarına, büyük ofis alanlarına çok yakın noktadasınız. Dolayısıyla İstanbul'un en büyük problemi olan trafik problemini yaşamayacağınız bir lokasyon. Bunun yanında e, nasıl yaşanacak? Diye. Çünkü e, her yere yani Beşiktaş'a, e, Şişli'ye, Mecidiyeköy'e yani downtown'a ya da Taksim'e e, hem toplu taşımayla hem de ara, araçla 5 e, dakikalık bir mesafedesiniz. Yani tam bu üçünün göbeğindesiniz. Doğru, doğru. Dolayısıyla yani uzaktan gelen kişi daha e, evet, şey. Doğru. Bir de e, şu var. O bölgenin en büyük eksisi e, yeni yapılanlar e, yapılanmada bir compound yani ailelerin yaşayabileceği bir compound yapılabilecek bir arazi eksikliğiydi. Ama Piyale Paşa projesinin bulunduğu arazinin büyük bölümü bizim eski bir depomuzdu. Dolayısıyla 82 dönümlük çok büyük bir araziyi e, arazi üzerinde proje geliştirme şansımız oldu bizim. Dolayısıyla bu yani Hocadan bu, depo var orada. Evet, ve, su deposu evet. ya da. Yok bizim e, Ege Seramik'in normal depoları var. Aha. Dolayısıyla şu var. Hani e, tek e, compound yani 82 dönüm oturan tek bir compound orada sadece Piyale Paşa. Dolayısıyla aileler için yani e, şehri merkezinde yaşamak isteyen aileler için çok ideal bir yer. Yüksek bir yapı, yüksek bir tavır şeklinde değil de daha çok böyle hani daha insani seviyede, yatay mimaride yapılan bir yer. Dolayısıyla pek de alternatifi bu anlamda olmayan bir yer Piyale Paşa. En büyük avantajımız bu. Ee, ama Piyale Paşa'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi Piyale Paşa İstanbul projesinin sadece bir konut projesi değil. Projenin içinde çok e, güzel bir alışveriş caddesi var. Artık o kapalı alışveriş merkezlerinden hepimiz biraz sıkıldık caddeye çıkmak istiyoruz, yürümek istiyoruz, şehir merkezinde yaşadığımızı Doğru. hissetmek istiyoruz, Nişantaşı gibi. Bu, bu, böyle bir şey gelir. Bazen yani bizim takipçilere diyorlar biz yeşillik istiyoruz. Biz e, böyle bir e, gezmek istiyoruz, yaşı, e, bahçe Kapalı falan, bir yer park. istemiyoruz. Evet. E, ama sizin orada yeşil alan çok e, çok fazla değil böyle gördüğüm kadarıyla. Belki çünkü orada imar durumu farklı. Yani şöyle aslında o bölgede yeşil alanı bu kadar çok olan tek proje. Hı. Daha yani çok proje. evet doğru. Evet doğru. başka bir alternatif Orada yok. bütün binalar yan yana ama sizin proje böyle biraz... Evet yatay ve alçak binalar ve e, kompant olduğu için bir yeşil alanı, bir parkı olan çocuk parkları, işte basket sahaları vesaire olan tek proje aslında. Çünkü dediğim gibi şehir merkezinde böyle bir arazi yok. En büyük avantajı o. Bir de ön tarafındaki alışveriş caddesi, yani iki katlı bir alışveriş caddesi var orada. Toplamda bir kilometre uzunluğunda 140 mağazadan oluşan yani içinde AVM. AVM, işte biz AVS diyoruz. <laughs> alışveriş street, sokak. Doğru, doğru. Sokak diyoruz. Biz AVS diyoruz oraya. Kapalı bir alışveriş merkezi ama yine sinemaların olduğu, kafelerin, restoranların olduğu ve tamamlanmış şu anda durumda biliyorsunuz. Bu yaz itibariyle inşallah açılıyor olacak mağazalarımızın çoğu. Şu an süpermarketimiz... Birkaç tane açık gördüm. Süpermarketimiz, eczanemiz, e, bir kafemiz çalışıyor şu anda. Ama yenileri de bu yaz itibariyle geliyor olacak. Maşallah. Dolayısıyla 140, 140 mağazayı da böyle 6 ay içinde inşallah hizmet açmış olacağız. Bunun yanında e, bir 5 e, yıldızlı otel olacak projenin içinde. E, ofis bloklarımız var. Polat aynı zamanda otel alanında da bulunan yani otel evet, Bolat Otel yapan bir firma. Hı. Biliyorsunuz otellerimizi. Farklı yerlerde otellerimiz var İstanbul'da, Türkiye'nin farklı yerlerinde. Dolayısıyla tam bir aslında bir yaşam merkezi ve bu şehrin merkezinde. Yani bir mixed use projeyi şehrin dışında göre bulabiliyorsunuz İstanbul'da. Zaten siz idol aldınız aldınız. Tabii birçok ödülü var projenin. Yani birden fazla, onlarca ödülü var. Bir tanesi galiba e, en, en iyi mix diyoruz. En iyi mix. The doğru. best mix diyoruz project. Doğru, doğru. E, en iyi örnekler. Evet, zaten birçok ödülümüz Gerçek var. yani. Evet. Çünkü ben e, ben biraz önce tamamlamadım. E, yeşil alan yok görünüyor. Ama e, şey fark ettim. Sizin dükkanlar üstüne yeşil alan yaptınız. Yani böyle bir şey zaten bu çok önemli. Çünkü e, proje açık gibi ama aslında açık değil. Değil. Security çok iyi. Evet. Yani diş, e, bir, bir kat e, yukarı çıkıyorsun, Level sonra bahçe var, doğru. sonra bina e, girişi var, e, so, çok iyi yani. Evet, doğru. Böyle bir yani 360 derece tüm hizmet, ihtiyaçlarınızı bulabileceğiniz, hem de şehir merkezinde olduğunuz, projeye bağımlı olmadığınız bir alan. Hem de e, tarihi bir lokasyondasınız. Yani İstanbul'un tam merkezindesiniz. En büyük avantajı o. Bunların yanında tabii şey çok önemli. Yatırım değeri. Şimdi şehir merkezindeki projelerde en iyi vaat e, yatırımın geri dönüş süresi. Çünkü her zaman talep olan bölgelerdir buralar. Kriz de olsa, kriz olmasa da şehir merkezinde her zaman talep vardır. Doğru. Dolayısıyla yatırımın geri dönüşü anlamında da hem kiraya verme anlamında hem de resale yaptığınızda yani value appreciation dediğimiz şeyde Piyale Paşa İstanbul e, yani İstanbul'un en önde gelen projelerinden bir tanesi. Sizin dükkanlar orada satabilir ya da sadece. Yok. Yani. yani alışveriş merkezinin şeyini bozmuyoruz tabii ki hmm. yapısını. O dükkanları satmak çok... Siz seçiyorsun markaları. Tabii mark, orada bir e, marka şeyi yapılıyor, karması yapılıyor. Hmm, güzel, güzel. Ee, başka bir şey eklemek ister misin ee, şey proje? Otel otel belli var mı? Ee, hangi otel? Otel büyük ihtimalle bizim kendi markamız olacak. Aa, bu, e, Bolat. Büyük ihtimalle. Şu ha. an belki değişir ama zaten an, çok güzel, çok iyi, iyidir bir marka. bizim otellerimiz evet. Iyidir. Evet. Şu an öyle. İnşallah. Sizin karşısında galiba e, Hilton var. Hilton Double Tree. İyi, Double Tree by Hilton var. Orada- Tam karşımızda. O, o otel Evet. çok seviyorum Evet, zaten. evet. O da Konsept olarak falan. güzel de bir oteldir. Evet, Küçük çok ama güzel. güzel bir oteldir. Aha, çok güzel. İyidir orası. Ee, çok teşekkür ederim Murat ve Ben bu teşekkür ederim, çok bilgiler sağ olun. için. Ve Gerçekten çok Sağ olun. mutluyuz e, Sağ olun. size ان siz شاء bize الله geldiniz. herkes için hayırlı olur güzel olur. تشكر نحن كثير بنشكر مراد بيه على المعلومات اللي اعطانا اياها بخصوص هذا المشروع، المشروع آه، مميز مثل ما شفتوا يعني اكثر من هيك مميز ما بعرف اذا في يعني الواحد عم بحكي على انه شيء في مركز المدينه بنفس الوقت فيه مركز تسوق آه، بنفس الوقت <laughs> كواليتي جدا جدا عالي بنفس الوقت تحس حالك انه فعلا انت في كامباوند فيه حدائق وكذا فكثير نحن بنتشكر هيدي المقابله الرائعه يلي صارت اذا في عندكم اي استفسارات اسفل الفيديو ممكن تسالونا اياها بالتعليقات او آه، تشوفوا الاسعار عن طريق الرابط آه، تبع الويب سايت او تتواصلوا معنا عن طريق الارقام موجوده اسفل الفيديو مشان تستفسروا عن اي شيء ثاني ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم آه، ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين السلام عليكم ورحمه الله